မွတ်စလင်တဦးကိုဆဲခြင်းဟာဟာရမ်မပြုတ်ပိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်မွတ်စလင်တဦးကိုဆဲဆိုဖို့နီနီတာတာဘာသာမတူတဲ့သူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ရာတွေကိုပါဆဲဆိုခွင့်ပြုမထားဘူးကဲရဲ့ရှုံချခြင်းပြုမထားပါဘူး السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ဟာဒီသ်မြဝင်ခါနာကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဟာဒီသ်မြဝင်ခါနာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မွတ်စလင်တဦးကိုစေရီတိုင်းထွာခြင်းဟာဘလောက်ပြစ်မှုမြောက်လဲဘလောက်ပြစ်မှုကြီးလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီသ်တော်ကိုတာဝကာကြီးအဗ္ဒူလာဘ်ဘီမစအူဒ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ကဆင့်ပြန်ထားပါတယ်။ တမန်တော်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလလောအလိဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့စီဘာဘုလ်မွတ်စလင်ဖူဆူကဝကိဒါလူဟူကုဖရမွတ်စလင်ကိုဆဲဆိုခြင်းဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဘာသာရေးစီးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာသွေးဖီငင်းပယ်မှုဖြစ်တယ်ချင်းမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီဟာဒီစ်တော်မြတ်မှာတမန်တော်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလလောအလိဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့တွေကို မီးမောင်းထိုးပြထားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မွတ်စလင်ညီနောင်ကိုဆဲဆိုခြင်းဟာဖိုဆုကလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်မှုကြီးတစ်ခုပါပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ရာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာ social media တွေမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီဆဲဆိုမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့မပါဝင်သင့်ပါဘူး။အတက်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကနေအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျဉ်အပ်ပါတယ်။ရှရီယတ်ရဲ့ဝါဟာရမှာဖိုဆုကလို့ခေါ်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဟာ အစ္စယာအမိန့်ဖီဆန်မှု ထက်ကိုပိုပြီးတော့ပြင်းထန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲအလောရှိမြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမင်ကြားတော်မူတဲ့ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ထို့ပြင်အရှင်မြတ်ဟာအတင်တို့တွေကိုကုဖရဆိုတဲ့သွေးဖီးမှုဖူဆုပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအစ္စယန်အမိန့်ဖီဆန်ခြင်းတို့ကိုယွန်ရှာစီတော်မူခဲ့တယ် မနစ်မြုပ်အောင်ပြုတော်မူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်မာတော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်မှာဖူဆုကနဲ့အစ္စယာနှစ်ခုကိုစီနီယာချတဲ့အခါမှာဖူဆုကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖူဆုဆိုတဲ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်မှု ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဟာအစ္စယာအမိန့်ဗီဇာမှုထက်ကိုပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်အီမာမီနာဝဝီရာဟီမဟူလာကမွတ်စလင်ရဲ့အကျယ်ဖွင့်ဆိုကြံကြီးမှာရေးသားဖော်ပြပါတယ် အရိယာကဘာလဲဆိုတော့မွတ်စလင်တဦးကိုဆဲခြင်းဟာသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေတညီတညွတ်ထဲဟာရမ်မပြုတ်ပိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့အစ္စလာမ်ရဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်ပညာရှင်ကမှမွတ်စလင်တယောက်ကိုဆဲတာ ပိုင်ပါတယ်လို့ဖွင့်ဆိုထားတာဖတ်ဝါပေးထားတာခွင့်ပေးထားတာတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အီဂျမာအူလ်အွမ်မာအဲ့ဒီအီဂျမာအူလ်အွမ်မာနဲ့ အတီဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ကိုကမွတ်စလင်တယောက်ကိုဆဲခြင်းဟာဟာရမ်ပါတော့ဒီဟာဒီစ်တော်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့လေမွတ်စလင်တယောက်ကိုဆဲဆိုခြင်းမပိုင်သလိုပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ညီညွတ်စွာဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဥပဒေမှာလဲဓမ္မတက်မှာလဲမွတ်စလင်တယောက်ကိုဆဲဆိုခြင်းကဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးဟာရမ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကဘလောက်ထိတောင်ဒီဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းကိုရှုံချထားလဲဆိုရင် မွတ်စလင်တဦးကိုဆဲဆိုဖို့နေနေတာတာဒီလိုဆဲဆိုခြင်းကိုခွင့်ပြုဖို့နေနေတာတာဘာသာမတူတဲ့သူတွေရဲ့ကိုးပွေရာတွေကိုပါဆဲဆိုခွင့်ပြုမထားဘူးကဲရဲ့ရှုံချခြင်းပြုမထားပါဘူးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလောရှိမြတ်ကမိန့်မာတော်မူတဲ့ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا အတင်တို့ကဲ့ရဲ့ရှုံချခြင်းမပြုကြနဲ့မဆဲကြနဲ့အလသီနာယဒရူနမင်ဒူနီလာ ထိုအရာတွေကိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုဒီပုံကိုယ်တွေကဒီမုရှရစ်တွေကာဖီတွေကဟစ်ခေါ်ကိုးကွယ်ကြတယ်စီးကပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဲ့တော့သူတပားတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာတွေကိုဆဲဆိုမှုကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုမပြုကြနဲ့လို့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလို့ရှင်မြတ်ကမိန့်မာထားတော်မူတယ်ဒါနဲ့သိရတယ် ဆဲဆိုခြင်းဟာကိုမွတ်စလင်ကိုပြုတ်ဖို့နေနေတာဒါဘာသာမတူတဲ့သူတွေရဲ့ကိုယ်ပွေရာတွေကိုပါခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုတော့ဆဲဆိုခြင်းရဲ့ပြစ်မှုဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့တင်ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ social media တွေမှာတော်တော်မှကိုစိတ်ထဲမှာအယံခံစားရတယ်မြင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက် ပြန်ပြီးတော့ဒီ social media ပေါ်မှာမကြည့်ကျင်ရလောက်အောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆဲဆိုနေကြတယ်တိုင်းထွာနေကြတယ်ဒီလိုအပြုအမူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်ရမယ်ရှောင်ကျင်ဖို့အတက်နိုင်ဆုံးထက်ဆိုတာထက်ကိုရှောင်ကျင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရမကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလလောအလัยဝဆလမ်ကိုနိုင်ကဖူဆုဆိုပြီးတော့စီးဖောက်တာပြင့်မှုကျူးလွန်တာအဲ့လိုမဲ့ဘာသာရေးစီးဖောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဗာကင်မွန်းတက်ထားတဲ့အပေါ်မှာ ကျွန်တော်လုံးဝဒီကိစ္စကြီးကနေဒီအမှုကနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာဒီစ်တော်ရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုက်ကဝကီဒါလူဟူကုဖရ်မွတ်စလင်တဦးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာကုဖရ်တေဖီမှုငင်းဆန်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီစ်တော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေမှာရှင်းလင်းတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေကဖော်ပြကြတယ်အချက်၄ရပ်ကိုဖော်ပြကြတယ်ပထမတစ်ချက်က ဒီနေရာမှာဝကီတာလို့ဟူကုဖရွန်ကာဖီဖြစ်သွားပြီးကုဖရမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနံပါတ်1မွတ်စလင်တယောက်ကိုတတ်ချင်းပိုင်တယ်တတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကွာလို့အဲ့လိုအောင်မေးတဲ့သူအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့သူကိုပြောတာပါတဲ့ဒါနံပါတ်1ရှင်းလင်းချက်နံပါတ်2ကကြတော့ဒီနေရာမှာကုဖရဆိုတာကဟိုကာဖီအစ္စလာမ်ရဲ့ဘုံပြင်ပရောက်သွားတဲ့ကာဖီကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကုဖရဆိုတာကဒီနေရာမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ ဘေးကမ်းထားတဲ့စည်းစိမ်နယ်အမတ်လရဲ့ဆုလက်တော်တွေကိုညှင်းဆန်ခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုကြတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကကြတော့သူ့ကိုဒီလိုကေတာလုတ်တယ်မွတ်စလင်တယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်တုံရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းလဲဆိုရင်ကွန်ဖရင့်နဲ့ပါကင်မွန်းတရားလောက်အောင် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းကြတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ဒီနေရာမှာကွန်ဖရင့်ဆိုတာကတဲ့ကာဖီရီရဲ့လုံရံမျိုးမွတ်စလင်ကတော့ကိုမွတ်စလင်မိနောင်တော့ဘယ်တော့မှမတတ်ဘူး အခြားမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာမတူတဲ့သူကပဲနောက်လူကိုမွတ်စလင်ညီနောင်ကိုတတ်တာရှိအဲ့တော့ဘာသာမတူတဲ့သူတွေလုံတော့ကာဖီတွေလုံတော့လုံရက်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဒူးဆိုပြီးတော့ပြောရအောင်ဝကေတာလူဟူကုဖရွန်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းပြုပါတယ်ဒီလေးချက်ကိုဖော်ပြကြပါတယ်အလောရှိမြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ညီနောင်တွေအားလုံးကိုဒီဆဲဆိုခြင်းဆိုတဲ့ပြစ်မှုကြီးကနေမလို့ဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတော်မူပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကလည်းကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေဆဲဆိုမှုဆိုတဲ့ဒီအမှုကြီးကိုယွန်ရှာဆက်စုံမှုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်စွာအားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်ဟာဒီစ်တော်ကိုဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်စီဘာဘุลမွ슬ီမီဖူဆူကဝကိဒါလူဟူကုဖရမွ슬ီကိုဆဲဆိုခြင်းဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဘာသာရေးစီးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ် မွတ်စလင်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာသွေးဖီညင်းပယ်မှုဖြစ်တယ်။ဟာဒီစ်မြတ်ဝင်းကဏ္ဍကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဟာဒီစ်မြတ်ဝင်းကဏ္ဍကို အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းထုတ်လင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှာအလ္လာဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုအကြံပြုလိုပါကအီးမေးလ်နဲ့ဖြစ်စေချက်ပေါက်မှဖြစ်စေကွန်မန်းပေး၍ဖြစ်စေဓာတ်ရိုက်ဖုံးဆက်သွယ်ရေးဖြစ်စေအကြံပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ مولوی محمد کریم اللہ حسن سلیمانی با السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ